Компания СКБЭП более 22 лет занимается разработкой и производством приборов безразборного контроля высоковольтных выключателей и трансформаторов. Очень часто мы получаем запросы на сравнение наших приборов и аналогичных по параметрам, которые находятся в открытом доступе. Поэтому предлагаем вашему вниманию обзор по техническим характеристикам и функциональным особенностям тех миллиометров, которые наиболее известны на рынке и уже успели себя зарекомендовать первую очередь на что обращают внимание при выборе прибора, это его диапазон измерения. Ведь мощные силовые трансформаторы высокого напряжения имеют сопротивление от 1 миллиома, а сопротивление в измерительных трансформаторах может колебаться в пределах 10 килоом. Как можно заметить, диапазона МИКа-8 достаточно для измерительных трансформаторов. При сравнении миллиометров мика с аналогами отчетливо видны различия в точности измерения, то есть погрешности – Низкая погрешность измерения мика-7 и мика-8 обусловлена в том числе за счет малого дрейфа измерительного тока. В диапазоне сопротивления выше 500 микроом наши приборы имеют погрешность не более 0,1%, а в диапазоне до 500 микроом расчет погрешности производится по определенной формуле. При этом, исходя из данных расчетов, например, при 10 микроомов, погрешность наших приборов составит всего 5%. В остальных приборах погрешность также возможно вычислить по формулам, кроме той, которая указывается в процентах, э, нужно прибавлять э, определенную прибавку к погрешности, которую зачастую не указывают и не фишируют в рекламной документации. При тех же 10 микроомах, например, прибор CA6250 в итоге имеет погрешность 10%, что в два раза больше, чем у Мика в этом диапазоне. Задаваемый режим максимальной выходной мощности миллиметров мика в 62 Вт не имеет близких аналогов данной категории. Режим максимальной мощности обеспечивает самое быстрое и самое точное измерение на трансформаторах. При этом, чем выше выходное напряжение у мика 7 и мика 8 напряжение 20 вольт, тем быстрее установится измерительный ток. Чем больше тестовый ток, тем быстрее установится процесс перемагничивания, а значит быстрее начнется процесс измерения. Таким образом, по техническим возможностям приборы Mica 7 и 8 превосходят представленные аналогичные приборы. Для создания полноценного представления о миллиометрах Мика 7 и Мика 8 рекомендуем вам посмотреть видеообзоры о сравнении приборов между собой, а также их преимуществах. Все вопросы вы можете задавать по телефону или по электронной почте, контакты на ваших экранах.